大家好，今天我们来分享第二十三个技巧，感觉一个客体，同时变成它。感觉在你面前的一个客体，任何客体都可以，比方说一朵玫瑰花。首先要去感觉它，只有看是不行的，要感觉它。我们看到一朵玫瑰花，但是我们的心。 并没有安静下来，我们并没有真正去感觉它，否则我们也会开始哭泣，否则我们也许会开始笑和跳舞。我们并没有去感觉它，我们只是看着它，而甚至连那个看也可能是不完整的，因为我们从来没有完全的看我们的过去。 我们的记忆说这是一朵玫瑰花，然后我们就略过了。我们并没有真正去看它。头脑说这是一朵玫瑰花，我们已经知道关于它的每一件事，就好像我们以前所知道的玫瑰花。所以这一朵又怎么样呢？所以我们就略过了。 只要瞥见一下，就足以换回我们过去对玫瑰花的经验记忆，然后我们就略过了。即使那个看也是不完整的，停留在那朵玫瑰花上面，看它，然后感觉它，感觉它要怎么做呢？闻它，碰触它，让它变成一个很深的身体经验。首先。 闭起我们的眼睛，让那朵玫瑰花碰触我们的整个脸，感觉它，将它放在我们的眼睛上面，让我们的眼睛来碰触它，闻它，将它放在心上，静静的跟它在一起。对于玫瑰花给你的感觉，忘掉其他的每一样东西，忘掉整个世界。 因为如果我们的头脑还在想其他的东西，那么那个感觉将无法穿得很深。忘掉所有其他的玫瑰花，忘掉所有其他的人，忘掉每一件事物，只要让这朵玫瑰花停留在那里，只有那朵玫瑰，那朵玫瑰，那朵玫瑰，忘掉其他每一件事物。 让这朵玫瑰花完全包住我们，我们被这朵玫瑰花所淹没。这将会是困难的，因为我们并没有那么的敏感。但是对于女人来讲，她就没有那么困难，她们比较容易能够感觉。对男人来讲，他也许更难一些，除非他们有发展出很好的美感，就像一个诗人。 或是一个画家，或是一个音乐家，他们可以感觉到东西，但是试试看，小孩子也很容易可以做得到。今天分享到此。